Kitabi Dədə Qorqud dastanından, ixtisarla, Qazılıq qoca oğlu Yeynək boyu. Bayandır xan yerindən durmuşdu. Qara yerin üzərində uca evini tikdirmişdi. Böyük alaçığı göy üzünə dirənmişdi. Min yerdə ipək xalça döşənmişdi. İç Oğuz və Daş Oğuz bəyləri məclisə toplaşmışdı. Yemək içmək idi. Qazılıq qoca deyilən bir kişi vardı. Bayandır xanın vəziri idi. Bayandır xandan yürüş üçün izin istədi. Xan icazə verdi. Hara istəyirsən get dedi. Qazılıq qoca etibarlı qocaları yanına cəmlədi. Yataq yarağı ilə yola düşdü. Çox dağlar, dərə təpələr aşdı, keçdi. Günlərin bir günü Düzmürt qalasına gəldi. O qalanın bir təkru vardı. Adına Arşın oğlu dirək təkur deyərdilər. O kafirin 60 arşın qaməti vardı. 60 batmanlıq gürz atardı. Ən möhkəm yayı da çəkərdi. Qazılıq qoca ora çatan kimi döyüşə başladı. O təkur qaladan bayra çıxdı. Meydana girdi. Özünə tay igid istədi. Qazılıq qoca onu görən kimi yel kimi yetişdi. Yeləm kimi yapışdı. Kafirin ənsəsinə bir qılınc vurdu. Zərrə qədər kəsə bilmədi növbə kafirə çatdı. O 60 batmanlıq gürzlə qazılıq qocanı vurdu. Boş dünya başına dar oldu. Qanı düdük kimi şoruldadı. Qazılıq qocanı qamarlayıb qalaya saldılar. İgidlər durmayıb qaçdılar. Qazılıq qoca düz 16 il qalada dussaq oldu. Sonralar əmən deyilən bir kişi 6 dəfə getdi, həmin qalanı ala bilmədi. Sən demə qazlıq qoca dussaq düşən vaxt bir yaşında oğlu varmış. 15 yaşına girdi, igid oldu. Atasını ölmüş bilirdi. Atasının dussaq olduğunu oğlandan gizlədirdilər. Həmin oğlanın adına Yeynək deyərdilər. Günlərin bir günü Yeynək oturub bəylərlə söhbət eləyərkən Qaragünə oğlu Budaqla sözü düz gəlmədi. Bir-birinə söz atdılar. Budaq dedi: Burada boş-boş danışıb neyniyirsən? Dalaşmağa adam axtarırsansa, gedib atanı qurtarasan. Bəs niyə 16 ildir dussaqdı? Yeynək bu xəbəri eşidəndə ürəyi oynadı. Qara bağır sarsıldı. Bayandır xanın hüzuruna getdi. Üzünü yerə qoydu, dedi. Səhər çağı sərt yerdə tikilən hündür evli, atlazdan yapılmış göy alaçıqlı, tövlə-tövlə çəkilən şahanə atlı, Çağıramda hay verən yolu çabışlı, süfrəsindən yağ tökülən, bol nemətli, bütün igidlərin arxası, yoxsulların ümidi. Dövlətli xan, mənə kömək, qoşun ver, məni atamın dussaq olduğu qalaya göndər. Sayılmaqla Oğuz igidləri tükənməz. Bayandır xan 24 vilayətin pəhləvan bəylərini yenəyə yoldaş etdi. Bəylər yığışıb hazırlıq gördülər bütün bəylərlə yoldaş olub getdilər. Gedib Düzmürt qalasına çatdılar. Dairə şəklində dayandılar. Elə ki kafir bunları gördü, Arşın oğlu Dirək Təkura xəbər verdilər. O lənətə gəlmiş də qaladan çıxıb bunlara qarşı gəldi və özünə tay döyüşçü istədi. Qiyan Səlcuq oğlu Dəli Dondaz durub getdi. 60 tutumluq sür nizəsini qoltuğuna qısıb O kafiri qabaq tərəfdən vurum deyə fikirləşdi. Vura bilmədi. Kafir təkur onu qamarlayıb zərbə vurdu. Süngüsünü çəkib əlindən aldı. O 60 batmanlı gürz ilə Dondazı bərk vurdu. Gen dünya Dondazın başına daraldı. Qazlıq atını döndərdi, qayıdıb gəldi. Bundan sonra dönə bilməz tüləy vuran at üstündə altı pərli çomağı ilə hücum edib kafiri yuxarıdan aşağı möhkəm vurdu. Yıxa bilmədi. Təkur onun da çomağını qamarlayıb aldı. Onu da gürzlə vurdu. O da qazlıq atını döndərib geri qayıtdı. Xanım, 24 vilayətin bəyi Təkurun əlində məğlub oldu. Sonra cavan, təzəcə igid olan qazlıq qoca oğlu Yeynək Allaha sığındı. Qüdrətli Allahı təriflədi. Ucalardan ucasan. Kimsə bilməz necəsən, əziz Tanrı. Anadan doğulmadın, sən atadan olmadın. Heç kimin malını yemədin, kimsəyə güc etmədin. Hər yerdə əhədsən, Allahu səmədsən. Həmin dəmdə atını irəli sürdü. Yel kimi yetişdi, yeləm kimi yapışdı. Kafirin çiyninə bir qılınc vurdu. Geyim kecimini doğradı. Altı barmaq dərinliyində yara vurdu qara qanı şorulduyub axdı. Qara inək gönündən tikilmiş çəkmələri qanla doldu. Qara başı dumanlandı, fırrandı. Dərhal döndü, qalaya qaçdı. Yeynək arxasından çatdı. Hasar qapısından girən yerdə böyük iti polad qılıncını ənsəsinə elə vurdu ki, başı top kimi yerə düşdü. Qazılıq qocanı dustaqlıqdan çıxartdılar. Yeynək atası ilə görüşdü. Ondan sonra qalan bəylər görüşdülər. Bəylər bir anda hasara hücum etdilər. Düşmənin malını çalıb çapdılar. Yeynək və atası bir-birinə həsrət qaldıqları üçün xeyli qucaqlaşıb öpüşdülər. Allaha çox şükür etdilər. Qalanın kilsəsini yıxıb yerində məscid tikdilər. Əziz Tanrı adına xütbə oxutdular. Şahinlərin ən yaxşısını, qumaşın gözəlini, 9 cərgə zər naxışlı çuxanı Bayandır xana hədiyyə ayırdılar. Qalan şeyləri döyüşçü igidlərə bağışladılar. Dönüb evlərinə gəldilər. Dədəm Qorqud gəlib boy boyladı, soy soyladı. Bu oğuznamə yeynəyin olsun dedi. Xeyir dua verək xanım, yerli uca dağların yıxılmasın, kölgəli iri ağacın kəsilməsin. Ağ saqqallı atanın yeri cənnət olsun.'' Ağ bir şeyli ananın yeri cənnət olsun. Axır gündə Allah sizi pak imandan ayırmasın. Ağalının önündə beş kəlmə dua etdik, qəbul olunsun. Günahımızı adı gözəl Məhəmməd Mustafa üzü suyuna bağışlasın xanım, hey!